Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм для девочек. Это костюм апельсинки. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм. Маленький такой компактный, очень яркий. На видео вы, наверное, увидите, как ярко выглядит этот костюмчик. Сочные краски. Посмотрим сам костюмчик. На товаре визитка нашего интернет-магазина. И давайте посмотрим, как выглядит костюм апельсина. У нас в комплект входит вот такой вот замечательный головной убор ободочком сделанный. И наверх у нас прикреплена как будто такая вот долька апельсина. Набивная такая мягенькая. Вот так вот она выглядит. Ободочек универсальный на любую детскую голову одевается. Вот такой вот красивый ободок. Далее в комплект у нас входят бриджики ярко-оранжевого цвета бриджи и на кончиках э, внизу наш на бриджиках у нас прикреплены вот такие вот листочки зеленого цвета внизу бриджи у нас идут на резинке по талии они тоже на резинке хорошо тянутся вот такие вот ярко-оранжевые бриджи и в комплект у нас входит кофточка вот такая вот удлиненная кофточка она по талии идет на резинке, тянется тоже, вот, то есть по объему можете не переживать, ребенок влезет. И э, внизу она такая расклешенная, как юбочка сделана. Вот так вот это выглядит. Коротенькие рукавчики, рукавчики тоже на резинке. Посередине у нас как будто тоже большая долька апельсина, вы можете видеть. Кофточка сама атласная, а долька у нас такая велюровая идет, мягенькая, желтая, с оранжевым. Сзади кофточка вот так вот выглядит, и она у нас по э, шее на завязках идет. Вот такая вот удлиненная кофточка. Очень оригинальная моделька. Фрукты и овощи всегда нужны в детском саду и в школе, э, особенно на праздник осени. Вот если вам понравился костюм апельсинки, вы можете заказать его у нас на сайте grandstar.ru.